Barcelona no pot deixar d'innovar, no pot deixar d'innovar. A més, innovar és fonamental per tenir una economia més diversificada, una economia que no depengui... El nostre objectiu és una economia que no depengui exclusivament del monocultiu immobiliari o del monocultiu turístic. No? Eh, I perquè això no sigui així, doncs has d'obrir la ciutat a, a, a la ciència, has d'obrir la ciutat a la innovació eh, diguem-ne, en sectors econòmics que generin valor, valor afegit, no? que poden ser la mobilitat sostenible, que pot ser eh, la reindustrialització 4.0, la nova manufactura, eh, la, la transició energètica, tots aquests són sectors de futurs. És a dir, jo no em, em resigno a, a renunciar a la idea de modernitat i de futur. El que passa és que aquesta idea de modernitat i de futur l'hem de pensar al servei de la cohesió, de la cohesió social i de la generació de riquesa a través de formes no especulatives, sinó, com deia abans, a través de formes productives que generin valor afegit i que et permetin resoldre els grans reptes que tenim del segle XXI sobre la taula, lluita contra la contaminació, lluita contra el canvi climàtic, mobilitat sostenible, transició energètica, cohesió social... Aquest crec que és el gran repte, no?